Storm Shadow Скальп ЄГЕ. Франко-британська авіаційна крилата ракета класу повітря Земля. Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони. Може використовуватись будь-який час доби в складних метеоумовах та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Власне, Шторм Shadow – це британська назва ракети тоді як у Франції вона взята на озброєння під назвою SCALP EG. Тому, якщо говорити про передачу саме британських ракет до України, то правильніше вживати британську назву. Загалом французькі та британські варіанти ракети ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках, які виступають носіями ракети. Базова версія ракети Shadow завдовжки 5 метрів 10 сантиметрів, діаметром 48 сантиметрів і з розмахом крил до 3 метрів. Має масу 1300 кг, з яких 450 кг припадає на боєголовку. Вона може вражати цілі на відстані до 560 км. Ракета оснащена газотурбинним двигуном, який дає змогу розвивати дозвукову швидкість 1000 км на годину. Для прориву протиповітряної оборони Ракета використовує класичний маловисотний політ на дозвукової швидкості, висовні аеродинамічні поверхні крила. І ребриста форма корпусу дозволяє летіти на малій висоті 30-40 метрів і мати малу радіолокаційну помітність. Система керування британською ракетою обладнана приймачем американської системи спутникової навігації GPS. Політ ракети здійснюється в режимі проходження рельєфу місцевості позаздалегідь обраному коридору і на кінцевій ділянці польоту використовується тепловізійна система самонаведення з функцією розпознавання цілі. Перед наближенням до цілі ракета виконує гірку з подальшим пікіруванням на об'єкт наведення, а кут пікірування може виставлятися залежно від характеристики цілі. Далі, на підльоті до цілі, спочатку вистрілює суббоєприпас, який пробиває отвір у стіні споруди, в який влітає основний боєприпас і вибухає всередині об'єкта з деяким уповільненням. Ступінь уповільнення встановлюється залежно від характеристик цілі. Модифікації ракет. Black Shaheen експортний варіант SCALP EG, яка експортує багатоцільові винищувачі французького виробництва Міраж 2000. Від оригінальної версії ракети відрізняється зменшенням до 290 км дальності польоту та боєголовкою вагою 500 кг. Дальність польоту ракети та вага її бойової частини були спеціально зменшені, щоб відповідати вимогам договору про контроль ракетних технологій. SCALP Naval. SCALP Naval був розроблений компанією MBDA для військово-морських сил Франції без участі інших партнерів, як модифікація крилатої ракети Скальп ЯГ морського надводного і подводного базування з дальністю близько 1000 км. Ракета отримала новий циліндричний корпус, адаптований для пусків з торпедних апаратів подводних човнів і вертикальної пускової установки надводних кораблів. На відміну від авіаційний скальп ЄГЕ, морський варіант оснащений твердопаливним прискорювачем. Варіант ракети для підводного човна поміщається в спеціальний контейнер, що гідродинамічно скидається при виході ракети із води. Підсумовуючи, можна визначити основні особливості ракети. Це крилаті ракети, які мають невелику швидкість та летять по запланованому маршруту. Але вони також звіряють свій маршрут через супутники та камери, тому військові можуть бачити, як ті летять. Ракети Storm Shadow летять доволі низько, на висоті 300 чи 40 метрів, але перед тим, як досягнути цілі, вони піднімаються і під певним кутом атакують ціль. Вони мають засоби захисту від радіолокаційних станцій, щоб їх не міг відстежити противник. Ця ракета доволі важка, залежно від того, як вона заряджена. Ця зброя важить більше тонни. Але наші літаки можуть її підняти, і вона доволі потужна. Ці штурмшедов легко прикріпити до літака. В неї нескладні кріплення на літаки, тож ці ракети можна поставити на будь-які літаки. Потім треба їх запрограмувати на ціль. повітрі літак її відчепить, і вона полетить самостійно на вказану ціль. Такі ракети можна запускати навіть з тих літаків, які зараз є на озброєнні Збройних сил України, не кажучи про F-16. Якщо є змога запускати її так само, як ХАРП з наших літаків, зробивши новий пілон під нею, то можна Таким чином, точно вражати великі цілі у супротивника. F-16 може підняти до 8 тонн, а це близько 4 ракет Storm Shadow. А наші літаки Міг та Су, піднімають лише близько 2 тонн. Тож, щоб одночасно завдати багато ударів, треба підняти в небо кілька літаків. Одна із перших цілей для цієї ракети потопити весь Чорноморський флот Росії.